stanotte da non farò mia, questo inverno a casa non capire. chi era la mamma malata che ha fatto peccata e ci te giurata una volta sbagliata si sente perduta cerca una da strada e oggi con me è venuta e tu l'hai accettata poi ora ritrovata non mi pareva una vita aspettavamo questa giornata noi figli alla madre dal punto ferito அவர் più bella. A bandi, attiendi, bandiera. Barra, piazza Crocella. Io prima anno per sto quartiere. Cresciuto di speranza e preghiera con altro gruppo di fedeli. Ma sì, la stessa cosa. E la stessa ogni casa. Si ha cultura d'amore quando la vita è sincera. Quando la mamma ne è una e nessuno è migliore di nessuno. Chi è più fortunato? è vecchiaccio sfortunato, chi rinda vita sbagliato, o chi è un sesso diverso. Ma lui c'era mamma, e i figli sono tutti quanti lo stesso. E sta mamma è una mamma d'amore, la tutti quanti. eres